Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Matheus Amaral para mais um vídeo no canal. Então no vídeo de hoje estou vendo tanto no título e na thumb do vídeo que hoje eu vou estar ensinando a vocês a como fazer thumbnail pelo o poster Yala. Esse aplicativo que eu uso, ele não é muito conhecido aqui, mas eu descobri há pouco tempo e eu faço vídeos nele. É, vídeos não, thumbnail. Terminei para quem não sabe é capa de vídeo. É, vem aqui ó, em tamanho e procura também tamanho de thumbnail. Ó, por causa que tá vídeo de capa no Facebook. E aqui também tem como fazer banner para é, o canal, né? Então, ó, é, se abaixa aqui, ó, vai estar tá escrito vídeos. Ó, galera, desculpa que <laughs> a cachorrinha tá latindo. Hum... Mídia social, acho que esse aqui, ó. Hum... Aqui, ó. Não, é foto de capa do YouTube. Aqui, ó. Miniatura do YouTube. Aí você aperta em redimensionar. Pronto, ó. YouTube Thumbnail tá aqui é, agora eu vou estar fazendo a, é, a thumbnail desse vídeo que eu estou gravando. É, que como fazer uma thumbnail perfeita, top. É, galera, vocês estão vendo esse aqui, ó. madwidposteyala.com Isso aqui é a logo, marca d'água. Mas, é, você habilita aqui, ó. Você vem em arquivos e aperta em desabilitar é, é nome? Marca d'água. Aí não fica com marca d'água, entendeu? Eu não vou estar fazendo aqui, senão eu vou perder todo o projeto. É, você vem em fotos, adicionar as minhas fotos. Não, tô achando que essa thumbnail, né? eu só vou usar uma foto aqui, que não é foto, né? É uma setinha aqui, sempre que eu uso nos meus vídeos, né? Você entra aqui, ó, Demora muito para carregar, é por causa que eu estou gravando uma tela. Hum, e também eu fiz, olha galera, procura assim, um cartaz de um cachorro que se perdeu. Aí eu fiz para uma mulher que ela assistiu o vídeo e viu que eu fazia essas thumb. Aí eu fui e fiz. Então, ó, tem essa setinha aqui, ó. Você ela aperta e adiciona foto. Ó, tá vendo que tem essa, esses troços cinza e branco? Você vem aqui, aperta em remover cor. Aí vai remover o fundo. Ó. Deixa eu pôr aqui. Pronto. Agora, como que eu posso... Aqui, ó, vou em textos. Aí você vem adicionar textos extravagante. E a fonte que eu uso das letras das thumbnail, eu vou estar mostrando para vocês. E se você quer fazer uma thumbnail pelo PC, pelo celular eu acho que tem como. Se eu não me engano, tem. Eu vou ver depois. Eu vou estar deixando aqui no link da descrição, beleza? Duas é, fontes de letra. Não, efeito é de letra que eu uso é Outlet, não, Outlane e Tic Comic. É difícil essas, mas essa aqui, ó, a laranja é a melhor. E a fonte é essa, mas aqui é eu vou usar, vou fazer o thumbnail, vai ser essa aqui, ó. Acidental precedentes. Ó. Você apaga aqui e escreve 2022 não, não vai ser necessário, porque até hoje não lançaram a versão do mês é, do ano passado e nem essa versão. Essa versão é de 2020. Beleza, tropa? Vou vir aqui, ó, duplicar. Eu não gosto de deixar é, a letra, ó. Só, é, só assim, como fazer reto aqui. Eu gosto de, ó, Vou deixar como fazer, só com fazer. Aí você apaga o resto. Aí, ó. Você, você coloca aqui em cima. Vamos fazer thumbnail em 10 minutos, praticamente aqui, né, galera? Aí você vem aqui, apaga como fazer. Aí vai ficar thumbnails pelo PC, é binário né? Ó, aí fica meio pequeno assim, galera, fica menos menos coisas, né? Como que podemos dizer? Mais clean. Aí, ó, você ajeita a setinha aqui. Aí, ó, de fundo, a gente pode pôr... Também o fundo tem como mudar o gradiente, que é a cor sólidas Ó, você aperta aqui, opa. Você põe aqui na azul, tem como pôr aqui, ó, vermelho. Eu gosto de fazer essa mistura, fica bem top. Ó, vermelho com azul. Aí você vem e aplica e fica desse jeito. Mas vai ficar muito estranho. E, ó, deixa eu, deixa eu ver aqui o que, que eu vou fazer com essa setinha. Hum. Não, eu esqueci onde que é, galera para me remover o fundo e aumentar, ó. Remover por aqui, né? Não é isso que eu procurando. Ah, é invertido aqui, ó, galera. Aí você vem remover cor. Aí você vem aqui, ó. E põe no preto que muda a cor da seta. Entendeu? Ó. E essas, essas letras aqui, ó, tá meio apagada. Então, bora colocar um um pretinho nela. Vai ficar desse jeito, galera, ó. Vou pôr no outro. Aí, viu? Fica mais chamativo, né? O que eu posso dizer? Chamativo, né? E ó, eu não gostei muito desse fundo, não. Então, eu vou ver aqui uma, uma foto que eu tenho aqui. Papo de fundo. É... Deixa eu ver... Hum, deixa eu ver essa daqui. Bora ver essa daqui se vai ficar bom. Né? Deixa eu ver quantos segundos de gravação. 7 minutos, 8 minutos. Galera, vocês gostaram do tutorial de como gravar a tela do PC? Sem marca d'água? É, eu não ensinei muita coisa não, porque eu queria estar tá ensinando com duas câmeras. Com a câmera do celular e o PC ligado, né? mas o celular tá descarregado. E eu não estou usando mais o webcam, mas em breve eu vou voltar com, as, com a webcam. Aqui, ó, Droidcam app, que é o, é a câmera que eu uso. Né, tropa? E aí? Demora para carregar aqui, galera. Mas bora esperar. Enquanto isso, vai deixar seu like, se inscreva no canal, ativa essa notificação, compartilha raratinho, Ixi, houve um erro. Aham. Uhum. Tropa do YouTube. Ela bugou aqui, foi lá. Como fazer o combinê pelo PC? Eu vou voltar aqui, dar um corte aqui, vou voltar com vocês em breve. Já já eu volto, galera. Vou pausar aqui. Voltamos aqui, galera. Já coloquei a foto que eu queria. Vou deixar assim, né, galera? O que vocês acham? Ah, esqueci de uma coisa. Tem que fazer. Deixa eu pegar aqui a captura. Ó, eu Deixa eu ver aqui. Eu acho que vou pegar aqui, ó, então a logo do aplicativo. Deixa eu ver se eu encontro a logo dele aqui. É. Vou capturar aqui a tela. Galera, aqui galera eu capturei a tela, agora eu vou salvar a captura colocar um nome aleatório aqui, 97.com. Então, é, já vem fotos, adicionar de minhas fotos. de... Galera, eu gosto de fazer thumbnail muito legal. É muito legal. E também gravar vídeo é top demais. É, vem aqui, adiciona. E vocês vão ver que ficou uma borda preta. Ixi, não deu. Vou ter que fazer outra captura aqui. É, vou colocar é aqui. Eu acho que aqui já tá bom. Salvar a captura. 95. E sim. É, vem aqui de novo. Tropa! Essas geralmente são as que eu uso. Esses troços tudo aqui que vocês estão vendo na tela. É os que eu uso para colocar na capa. Fica bem top. Agora bora ver se esse vai dar. Pelo PC. Ixi, tá pegando a minha cara. Ixi, galera, não tá dando. Ah, vai ter que ser assim, pô. Combinei pelo PC. Provavelmente não vai ser essa, mas é que vai ficar na, na capa do vídeo. Mas eu tô pensando em deixar ela. Então, galera, foi assim o tutorial de como fazer uma thumbnail pelo PC. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações, compartilhar se você quer ver mais tutoriais aqui no canal. Deixa o like e valeu, falou. E beijo no coração e fui!